бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чи аз русия ба тоҷикистон чи аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқот дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикҳои калхозобо тв бачао ина имрӯз барои нағз нағз омадааст як абзор мекунем аялав бозори калхозобод магазини акаи давлат ассалому алайкум акасоди тенҷа мада мақос саломатӣ хуб аҳоло нас тенҷа мундай коро боро чӣ кана ка нав омад ака о ака ҳамаинаи бор нав омад инепара ҳамаш нав омадагӣ бурои куҷо куҷо ака россия белорус узбакистон ҳамаашид агана имрӯз навори мо дар треза пластик чуби ҳамаш ҳаста бо инҷа аксия калом буда бачао аксияра вахтида ҳамин кадам кленде харид кунако акаҷон я аксия я чи падаркаш дасти холи намерава дасти холи намерава дар треза харид кард я чи падаркаш мекунд шид инҷа утик буда тифал буда телевизор плитка, радиатор плитка, палисос. Палисос. Ячи подарка. Ячи подарка дора. Хулас, дасти хули намерава. Дасти хули намерава. Иншалло. Бисёр кунед то занг мезанад, чи ва мора подарка намезид, чи бисёр харид кунад, аки ячи ша подарка мекунад. Хулас, ина ай хамаш ятаи подарка мекунад. Ятаи подарка хаста, бисёр харид кадагиш телевизора ша мекунад. Бисёр харид кадагиш, кам харид кадагиш, тифайла метем. Тифайл, утик метен, а? Утик метен чизе маъқул шуда газ аст яка газа метимиш ширина газ бо ҳамеш маъқул шуда яка метимиш агар не сал кидем дар хоре як муалифи мекунем ай куҷо сал мекунем ака аввали аввала ай аввалаш а хо акаҷон дари тоҷикистон ай аҳа 520 сомон 520 сомон замока 91 90 92 аҳа хо дари тоҷикистон ҳоди як пешра нишон бидем ку инам ин пораш гирисбуда махсулоти тоҷикистон тоҷикистон иш чӣ хеле ака тоҷикистон акаҷон аҳа 700 сомо. 700 сомо. 91 90 97 дады. Ага. Ҷам як замока. Ага. Ҳар ду тараф оҳон. Ё дари Россия. Ё ш Россия. Россия ка 90 дады, 91 арзонш мекунем арзон акана намешавад 2100 сомон 2100 сомона ҳастай ҳамин чиз ҳастай 1000 сомона ҳастай 1000 сомона ша 1000 сомона ҳастай ҳам пахо инам бачо 1100 мекунем 1000 сомона 1000 сомон и дим вариант ша у якам вариант ша у якам вариант ша хоб берем ай дарои пластик пластики 80 дайг 80 80 дайг 90 барои дарои баня аҳа барои пластика 500 чил сомон акан. 540 сомон, а? 540 сомон. Аҳа. Любой размер ҳаст якан. Агар фура шиша дар кунес ки бе шиша, фура ба шиша чиқил мақул якан метир. Шит. Ин дарои Россия акан, талшинаш 15 сантиметр акан, 20 сантиметр. 20 сантиметр акан. Ина бачо 20 сантиметр. 3000 сомон акан. 3000 сомон, а? Дар Россия. Гарантия. Гарантия и чанд ям се замока се замока аа се петля на 5 киловес дорака се азор сомо ина се так петля дора барои вазбиниш нагрузка на бута се так петля када мондаги да дигай тамошош кардам на хош чикала кайда акадо се азор сомо бо арзон иш бо арзон мешава аксия рафте са аа чи бигира чи падаркаш на на салон ё чӣ хела нака ишам россия ина якта да се замок дора ям ака мева дора иба вазмина 85 кило ака 85 кило иш чӣ хела ака ҳамин ҳаста ака дуюмсол кишина ака 2500 2300 сомон чӣ метавонад 2300 сомон ин дуюмсол кишина замокошон чанд поезд рубл аз ме дорааст ин россияи 2500 сомо. 90 дарди 90 дарди 5. Инҷа ка дастаф чикам доран мақсад омадани бошен? Дастаф ката мета. Шит. Ҳа дар узбакистон ака. 1800 сомон шмети. 1800 сомон? Я утплёни я? Я утплёни. Аҳа. 1800 сомаш ҳаста ака ҷоном. Ҳамира ҳаста 2000 ҳаста 2100. Я и чан петля, и петля ушам бахват дай. И на петля ушам бахват дай. На се петля дора. Було, поён, мубай. О, Россия. Россия. Айтега. Се азор сат сомон ака. Се азор сат сомон. Беру шана сурат. И размер шама чандака? 90 ба 25. 90 ба 25, ина як метр, як квадрат маса, як квадрат. Хулас любой размер дора. Любой размер мили. Ина бачо. Ина. 3100 сомон. Марҳамат. Иш хеле ака. Иш, иш ҳам дар Россия ака. Аҳа. 1800 сомон. 1800 сомон. 90 ба 95. Марҳамат. И як замока бидай? О, як замока? Аҳа дари Россия депетля, дари Россия гаранти да краскаш да авто метем 1800 сум. Хулас авто да намесуза. Авто да гаранти. 100 хоизина. Хо мерем ай тезор пластик ака. Аха. Духсаро ранг Россия ака хуй мешава. Охо. Як риска, як си. Эх, бача, хам хеле хам. Хам хеле хам хеле ака. Я бор дига ай сарушкин мета. Ина бача лиго кинем хам хеле баракиуш мешава ай боро ҳам бо трасои хеле мешава як 20 да як 30 шака ҷон ду палаже надошта я ду палаже ними мешава и ба чанд сомака 1400 сомон якм сот чи мешава 1400 сомон ҳами истодагиш чанд раз мес чанд ба чанд мешава як 20 ба як 30 ана як 20 ба як 30 афтобда гарантия дорад афтобда 15 сол гарантия метин на марҳаба хоб на дари чуи акам ду аҳа тахтаки ба мена тихмо рост кардам бинира 90 ба 2 90 ба 1 90 1900 сом 1900 сом и ов побраса каҷала паҷала чи намешава наме кафа тоза 50 кай болош лака аҳа ла ами бо треза шаме кенина а треза шам дая треза шам аста и пол пластик мешава трезаш ой на вакру резина ка аҳа ва круг резин ранги пластика просто чуи чуи ин лаг задаги краска пластика ичи дар конус мегирен мезанеш тамом нечас мешин форчка шамаса форчка дор шамаса ве форчка шамаса ира нахсис сомон 1000 сомон а як 20 як 30 як 20 як 30 ҳа дарои пластика варда 700 сомон 700 сомон я дуро размер аст ва бинои треза аст акаҷоном якм сорча фаҳмиди акаҷон и дуюм сорча адаплас и арзонтар ҳазор сомон И да положение надо, я положение. Не, не, я положение, как форчка, дори это что миша, я гибис, я гиси. А, нас. Хазор сом. Хазор сом. Хазор сом у нас. Хазор чорсат сом. И не ешь, хазор чорсат сом, да положение. О, иш чилака. Гардамо 8 сантиметр ака. А? 2500 сум. 2500 сум, ям 3 замока буда. 3 замока. Шумо лизатсия ҳамаш ҳаст. Ҳамаш қоидави. Ишам дар Россия ҳа, ташаш. Гузда яка. Ҳа. Гарантия қати 3 замока, қалшинаш ғаз 4 скорса. Ҳа. Яка 4 бор то мехӯра 4 скорса. Ҳа. Иш 10 скорса яка. Ҳа. Хоб. 3100 сом бо муомила дорад бо муомила ира вазнаш чӣ хеле баъд размери чанд бача гуфтед вазнаш ака 90 кило аа 90 кило 70 гарантӣ метемам 100 фоиз гарантӣ аст берун намона мақсад ам месуза берун намесуза хоб дар рои хайтек дар рои хайтек дар ин россия аа берун шавга суратги базема да хадавои дарай ҳози якам очира дамиё рафтеса хадавои ҳози ин бисёр мерафтеса ира сенаш чӣ қила бадака сеазору сесадсаму панака фирмаи россия форашао фирма шароӣ мекунам ао россияда бинад ира фирмаша номуш чӣ мега хайтек хайтек феорино фирмаи феорино феорино дари россияаадору мақсад биед а россия бо хитон якбор нархоша бинеку чанд сомоша дар россия бачао комментарияда ҳатман мо наисед нархош чӣ хелае

1700 сомон аста 2000 сомон сырқиш мешава сырқиш акина мия я мебели сивет мебели сивет машат сивет 2000 сомон иш 1700 сомон 1700 сомон алюминий алюминий ам яка алюминий шамаша палит палит ҳамаш қоидаш мешава о барои берун анака барои берун бо ҳамин ҳама шаки 1200 сомаш ту 1100 сомон ако 1200 сомаш чи фарқ мекунад ка оҳанаш мекунад оҳанаш металлаш алиш мешава ҳазору сесад сумон фирмаи лега профил мурофил ам ачи дора дадамаш ана гарантияш зур дай трезо 1100 сомон. Хоб. Як 20 як 30 раз медошон, як да як 20 шам аст. Як як 20 шам арзон. Хоб и шакаҷон 580 сом. И кадом чи аст? Тоҷикистон аё? И Тоҷикистон аё, ва Туркия. И неш Туркия аё? Иш Туркия, иш Тоҷикистон аё. 900 сомон. 900 сомон, а? О, ин айша 750 сомон. Боло, боло 750 сомон. Аҳа. Ин ай як да як 750 сомон ака. И форчка дора. Як 20 шо. Як просто размери иш майда, размери иш камон. А. Иш камон да. Иш 700 сомон. Винтурк. 750 Я хамаш дарҷаш профил дора. О, проверка мекунад. Проверка кна баъд гиро. Инаш Тоҷикистони хидмо накаҷо. 520 сомо. 520 сомо. Размериш? 1 да 1 20. Аҳа. 1 да 1 20. Инаш Винтур какаҷо? Аҳа. Винтур. 950 сомо. 950 сомо. Ҳами аян боло гинави. О, инами Винтур кака 950 сомо. Инаш Экатур кушакаҷо на? 890 сомон. 890 сомон. Инам гарантия. Аҳа. Гарантия метим. 890 сомон. Хуб. Инам як да як 20 бе форчка шака ҷоном. Аҳа. 480 сомон. 480 сомон. Бо муомила дора ҳамаш. Бо муомила мекин ҳамаш арзон метим. Иш як 20 да як 30 ака ҷоном. 580 сомон. Форчка дора. О, бо арзон мекин. Аҳа. Ишам винтурга ка. Аҳа. 850 сомон. Ин бологиш 850 сомон. 120 130. Стандарт 120 130 мешава. Эфорт чикадон экату. Аа. 790 сомон. 790 сомон. Гарантия дорад. Ана уже да чи будай?

ин аз ҷо алгарит боша алгарит ҳам ҳамаш аст ҳамаш аст двп гипсакардон ҳам дорем гипсакардон ҳам аст гипсакардон чанд ака 45 сом профил чи профил ай 18 20 ҳар хел ака 21 а мақсад кач сваша нигоҳ кардам ай завес ҳамаш на ин аз ҷо даро медорем даро да бо дарои тахтаги тахтаги чуби нигоҳ намудиш аст аҳа най برای برالو سلاکت ای دوپا؟ همه چیزش کردی زمکوی قیمت هزار هفت سر پنجه سوما با ارزانش بکنی با ارزان میشه با یا نمود سویت، دو نمود سویت، سه نمود سویت، چور نمود سویت شد اینه چور نمود سویت داره؟ یکی تازه تخته یکی که زوادسکوی بیرالوس میاد بیرالوس که замок памо коробка ҳамаш ҳастад шидина дастафкашам дошта пансад панҷоҳ сомон як дарсо кинедршаяшон кинакамехзадаги хонашдаишмекунабачаҳамаш гаранта дора хулас ҷойчи надорам сор шама астай ди наму тор дора 500 сума шама астай 550 сума шама астай аки чи фар дора качествуаш ягон чиз мешава ами де фар мекна кан гауса тнекиш со гауса он тнектар аст тнектар 50 сум фарқ мекна о 50 сум фарқ мекна хама наму дор чи наму деш маъқул боша астай хуб ди пара мезгана мака аха тагин хуб гулишон будааз 1300 сима ҳаста 1400 симаш ҳаста 1400-маш таҳ дора, 1300-маш таҳ надора. Таҳ ак чи боша? Ин ҳам парок таҳ, ин ҳам ози нами ози надора. Плинтус карочи, плинтус мешава. Не, парок, парок меша, парок таҳ. Хулас ҳам кли парок дошта. 1400-маш аст, 1300-маш аст, ҳамё бо арзон шуд. Хулас парок надошта боша, 100 м арзон мешава. Дошта боша, 100 қимат. Ин камерашон ка, глои хадавои тоҷикистон ҳам бисёр. Ин глоша тамошо кунед ям россия и замокш яктага замокш дутта замок ҳам қулф меша ҳам чи ду замок ду замока ду положение дора ду положение марҳамади на дарои россия ҳаша россия 3700 3700 бедан дидаги будем о дигар чиза ин дигар чиза на ва ё дигар чиза ин ойнадору шамо аха ин ойнадор ақа мубайна ойнадор ақа мебинед ду намудаш аста 2600 аста 2900 аста Рашод шишаш гарантия намешкана. Намешкана ки ҳозир килонка часпондаги, вақти килонка ҳозир бигирем мешава. Барои ойнадор. Ойнадор. Иш 2000 чанд сом? 2900 сом аст, 2600. Аҳа. Россия. Россия. Ё чӣ кардам? Барои Россия на каҷон берин да дидем. Аа, ҳамаша дидем мо. Ҳамаш ина броварда мондаги будем. Навишам аст ка 5500 сом. 5500 сом ин. Барои Россия. Намо кӯча нигоҳ кунед чанд та замок дора? ғавзиш ҳам ғавзи бад буда и 20 сантиметр ҳа ғавзиш 20 сантиметр и вазнш чанқа бошад така вазнш чанқа 150 кило аст 150 кило петля се се петляга ё се петля ё дар россия мама як гипса кадона берна я нишон тема ҳай лакара дар рӯи хайтек абиро нишон аҳа ина дар рӯи хайтек да буҷа аҳа як сол дошаста 200 сол дошаста хоб 1250 сомон аҳа ҳазорсадсомонаё тахтагиян ё ндфа ндфа аз бини шанбачандақи навад бадда навад бадда у панҷ як навад ба навад бӯй разми растаазми дура чи навон дешаа россия россияскӣ бадаин россия россияскӣ дарон ин як навадушак ӯ кафогиё чи наи россияскаги ҳаво иам дар хайтек расхайтека خودی یک کم جدا همیو رفتی سه خیلی همیو رم رفتی سه یا نرخ چی کلا بعد هزار دو صد پنج سوم هزار دو صد پنج یک کم سورتش دیون سورتش هزار دو صد سوم فکتی نه هزار سومیش میشه هزار سومیش میشه ناز خوب تمام؟ آه گیبسا کردم یا بیرون همی بینیم خلاص بچه ببین همه چیز هست الگاریت گیبسا کردم پروفیل رکا میگم که دستی خالی نمیروه دستی خالی نمیروه ябордига айпеш нишон медиҳем палисоз радиатор утик тифа телевизор пешкаи плитка гази як ана бинем гипсакардон тамошо мекунем тоҷикистон ихдмунаа чил панҷ сомон чил панҷ сомон и чифар дор ака качествуаш агар чо биён як бор бинам бо маълум мешава качествуаш кнафа би арзон мешава бо дака профилро нишон д профило чандиан Масад гавз тунак а? Не тунак ша, не гавз ша. Айза вес хриш мекна. Вес ишта. 15 смастай, 18 смастай, 20 смастай, 22 смастай. 22 сом. Пеш пеш 22 сом. О, назиш 22. Не направляешь я. 10 сом. 10 сом. 10 сом. 10 сом. Любой час, турба, турба, ҳама чиз аст. На, сина бачо бозори Калхозобод. Магазини талабшо. Талабшо. Ҳамсаяш мешава. Хулас буин ҳама чиз аст бачо, краска, утеплител ҳама чиз аст. Ҳо, ина бозори А? Ши тува дора абзати на. Сафардони Қазоқи. Қазоқистон а? На. Хулас ҳам хеле бачо, ҳаматон дам хеле падаркаи аксияи ҳамада насиб куна ҳамада насиб куна бачао бина бозори калхозобод магазини акаи давлат биён харидорӣ кунен аксия албатта дорад акаҷон ватсапда галасават кунен ҳамаш ҳаста ватсап имо вайбер ҳамашда бинависем хубтарака галасават кунен барои шумо бисёр занг мезанем ман ҷавоб дода наметунам барои бисёр клен дорам خوب شام کلا سوال کن جواب شام تیم شیز واتساپ خاطی به مالون مراجعه کنه میشه واه همش از واتساپ ایمو همش است در تو باشه صورتاش میگیرن روان میکنن ببینن به مالون دستکا پاستافکا شما از بیسپلات شیز مایل که شما در برای ریکورد اکران در بچه‌ها در خمه میونه حتما زن زنه پادپیسه زکاتی لایک فراموش نکنه زنده باشین مایل که برای ریکورد شما خب